kincha Juan kishingatare Cristo, kionga shuta judio xi shinanda Jerusalén. Jerusalén, sena mi, ko xuta levita tsiningiyare Juan. nikwi. Bakitsu xi kjuakixi Juan, babitsak'onacha, bi mbi'an xi Cristo, banchjayu kitsú nkatsininkiyá nganire, nguyáníji, ajíni xi Elías, a. kitsu Juan, ajíni xuta chinga profeta xi tjinere nga kjua'e. kitsun chabyu hu hu kitsu juan gu ya hitu ba kitsun ganin nin chabyu ga ta tinere ga kwan gi en gi chashi cha shi gi tsika seni ho sin ga ta ba juan kitsu ho tsa ki tsi indu shu jinga profeta isaías ere na e jana anya ngu shu ta chana ngita shin ga ti tsu ta ki na ena ban chashi kinika ki ni ka sen ga ta re fariseo Kuishi tinigiare, Juan. Gakitsure, Gutsabi hishi Cristo, ninga Elias, ninga Chinga profeta si tinere nga añu te ni bajuan kitsu, Ah, Nanda te Konya shuta. Tunganga hinu Tunganga Yo, jngu xi yo nga komare a, shivi vakina na kivi kwa a betania Jordán, tibatenda shuta. banishtinga kwanchu hun Juan sabe Jesus ngatitsitinya tare bakitsu chutse ho kibishi chutsangare na echana shifa shin jere shutanga sundio Gatare kwikinchanga kishya shi haskandi banga komare a kwishitunga komare a Gata kwishi haba hetinya ninga a ke vehya ya nikwi tunga tu shi sehnya tsheni re shutatse israel gatare kwi kwi khanyu konanda te batendanya shutanga Pabitzaiki Juan gat'are Jesús. Tsabia isenix tnitzere na echana, joningu tiunise tiba, xihendiba henganka, bajaikejñasure. Baninka ake vejña yanikwi, tunga xikitsikasena, ngakona ndakuatendaña xuta, kui xikitsuna, xixienga kjuende jekun isenix tnitsena, bakuejñasure, kui xikuatendako isenix tnitsena. A tsabia, batexinyakixia nga kui xikindire na echana. 给朱环。